ඔන්න අදත් මගේ යාළුවන්ග මගේ YouTube චැනලකට සාදරයෙන් පිළිගන්නා අද ඔයාට පොඩි මතක් කිරීමක් වගේ දෙයක් තමයි කරන්න යන්නේ ඔයාට මතක ඇති මම කලින් වීඩිය එකක කිව්වා සෞන්් ඩිෆෙක්් පැක් එක කොවාලට මම ගිෆ්ට එකක් විදියට දෙනවයි කියලා අද ඒක දෙන්න නෙම යන්නේ ඒක දෙන්නේ මගේ චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා සීය පහු කලාට පස්සේ ඒ ගැනි මගේ චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබර්ස සීය ඉවර වෙන්න ඕනේ ඒක කරහම ඒ ඒ කෙනාට මම මේ සෞන්් ඩිෆෙක්් පැක් එක ජිවවේ එකක් විදිහට දෙනවා ඒ ගැනි ගිෆ්ට එකක් විදිහට දෙනවා අද බලමු මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙන සෞන්් ඩිෆෙක්් මොනවාද කියලා ඒනම් වැඩිය කතනතු යම්මද වීඩියකට මම බියේ දිව්‍යන්ද වලත්තාමන් චැනලක සස්ක්‍රප් කල නැන්දම් අනිවාරෙන් සස්ක්‍රයිප් කළ තියාගන්න Huh? අදින් මගේ වීඩියක බලපුවාල හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා එහෙනම් දැනටම අවසන් වෙනවටනා ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්